A veure, tots som voluntaris a dins de la FLG, però quan muntem algun, algun esdeveniment com aquest, les famílies que formem part de la Junta, que estem en l'organització, també volem aprofitar per anar a les xerrades, als tallers, perquè també ens interessa. Llavors, tirem una mica de voluntaris, un grup de, voluntariat que tenim format des de... el vam formar per la trobada internacional que vam fer a Lloret, així expressa Montse Mota, responsable de coordinació del voluntariat dins de l'Associació de Famílies LG, la necessitat extraordinària que tenen les entitats quan s'organitza un esdeveniment. Les entitats, a banda de l'activitat quotidiana que de forma gairebé total es fa de forma voluntària, solen organitzar esdeveniments més grans que necessiten de més persones. Un exemple el trobem a la FLG, que aportan porten un historial de trobades de grandes dimensiones important ...y que han constituido un grupo de voluntarios y voluntarias... ...muy lligat a entidad. Esto es más que, que, una simple experiencia o un trabajo como muchas personas lo ven. Aquí, aparte de que tú estás desempeñando, o nosotros desempeñamos una labor muy importante, que que somos, por decir, los pilares o la base de lo que es el evento, eh, las personas que asisten al evento te acogen como si fueses un hijo más, que es lo que te permite eh, eh, desarrollar o hacer las cosas con, más ánimo, con más ganas. al voluntariado que colabora de forma regular te un compromiso evidente a el que defensa. Es un trabajo que podemos hacer desde ahora aportando un granito, digo, no creo que nosotros vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero lo que estamos haciendo aquí y ahora con respecto a la educación es una semilla que se está plantando para que el día de mañana este, las próximas generaciones, niños, familias en general, este, ya dinamicen emocional y mentalmente el tema con otra eh, cotidianidad. La feina previa de la propia entidad no es poca, i necessita d'una gran planificació de cara a facilitar a les persones voluntàries les seves tasques i que l'esdeveniment pugui desenvolupar-se de manera exitosa. La feina prèvia ha sigut, bueno, a veure, que, quin gruix de voluntariat necessitem per cobrir totes les, totes les mancances, eh, contactar amb els voluntaris, explicar-los la feina, motivar-los perquè, perquè vulguin col·laborar, donar-los tota la informació. Per tant, hem de tenir molt clar nosaltres com serà l'organització per poder traslladar-los la idea. Els vincles que es formen són importants i necessaris i, sobretot, aporten una implicació de voluntariat en l'organització i els continguts a banda de la relación personal que es crea. Resulta y sucede que hay unos vínculos muy fuertes, es más que una amistad. Entonces, cualquier cosa, preguntas, oye, mira a ver cómo podemos solucionar esto. O sea, hay mucha, mucha confianza, de verdad. Para mí ha sido es una maravilla poder trabajar con estas personas, de verdad, porque son súper cariñosas. Antes de que abras la boca ya tienes todo lo que te hace falta. trabajas, no trabajas, lo haces porque te gusta, si no, no estarías aquí. L'intercanvi entre tasques voluntàries i satisfacció personal és alt. La majoria de persones voluntàries que de forma altament professional ajuden en el desenvolupament d'un esdeveniment solen repetir i implicar-se a nivell social. Para mí, bueno, es una experiencia maravillosa de poder estar con los niños, con los adultos y adultas, ver la felicidad que tienen de poder compartir un momento y mm, un momento grato en que comparten experiencias y, para mí, bueno, como yo algún día quiero formar una familia, es como poder acercarme un poco a eso, acercarme al hecho de tener una familia, a, a, otros que ya son familia, ¿no? Eso por una parte. Y, por otro lado, mi mm, responsabilidad social. Yo siento una responsabilidad social en el tema de mm, la comunidad LGTB y por lo tanto eh, siento que necesito hacer algo. Y esto es algo que siento que puedo hacer ayudar en lo que pueda. Con respecto a otros voluntariados que he hecho, o sea, esto es una eh, organización excelente. Excelente en qué sentido? Excelente en que toman el punto más mínimo o, débil que tú puedas tener y lo transforman en el fuerte que tú, que tú quieres y es lo que tú le muestras a los, demás. Eh, me he conseguido con familias, madres, padres que después de dos años de habernos visto en Llora de Mar, oye, el voluntariado otra vez, eh, y ustedes de nuevo, es que ustedes son el pilar de, esto, sin, ustedes nosotros no podríamos hacer esto. Al compromiso, la militancia, la coincidencia ideológica o emocional la coherencia amb el personal o social son aspectos que ayudan a ser voluntari o voluntaria en ámbito LGTB. No es la primera vez que participo con, familias, eh, hace dos años atendimos también un congreso que había a nivel todo europeo, fue súper emocionante en cuanto al intercambio, realmente se participan talleres y charlas, la gente puede exponer cuál es su situación en cada uno de los países, cuál es su realidad y lo que va en paralelo y lo que no. y, y bueno, es súper emocionante cuando ves a la gente acercándose ¿no? a este intercambio. En Holanda sucede tal cosa, en España funcionamos así, en Alemania, en Italia, hay lugares que ya más o menos están cubiertos y hay lugares que todavía tienen muchos vacíos legales. No? Y gairebé tota la gent que ve és o ve d'entitats o ve del boca a boca, de gent que ja va, va venir a Lloret i, i ho han recomanat amics i els han dit aneu que, o veniu <laughs> que està molt bé, que és una experiència molt maca, i llavors, que a mi això m'agrada molt, no? veure que, que els voluntaris que van venir a Lloret recomanen a amics i amigues que vinguin també a ajudar-nos perquè es mostra, bueno, tenim molts repetidors, ah, jo crec que com el 70% són gent que ja va col·laborar amb nosaltres a Lloret i que han volgut repetir l'experiència perquè van quedar molt contents. I alguns dels que han vingut nous són perquè, bueno, això venen recomanats o perquè ja els han parlat molt bé de, de la nostra associació, de la tasca que fem i han volgut venir.